العصابة كلها هنا هذا رائع لن تكون لديهم فرصة أمامنا أعيد التلطيم شوف شوف شوف كريم سموك برو سموك إيه؟ أعيد آخر لاعب باق Okay, okay, we were too slow, I think. سأقتل أومن المعادي ذاك وسأسلبه ذكرياته كي أتذكر بنفسي ما حصل أعيد التلطيم موفقا يا أومن Boom, can you smoke um, heaven? انتشار الدخان تم نشر الساتر تم نشر الساتر رصد عدو في A إعمام Hey, trap shit, guys, شوت shit. أعيد التلقيم La douche a touché come here. يوري از تبقى عدو واحد نسل تمالكوا أنفسكم لا يمكن الانهيار الآن uh, أعيد آه، التنقيب. امين سوري آه، I جدرانهم؟ ظلال متحركة ظلال متحركة اه كيف got تلقيم سقطت المعالجة تير تير تير سبايك تبقى عدو واحد لم لم يبقى أحد في فريق الأعداء أعيد التلقيم سلاح هنا أترى إنهم ضعفاء Ana nerede? Uh, fake B, fake B. Three people B maybe. Uh, Omen, don't push, just chill. آخر لاعب باق سقطت السبايك في A ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون But how did the Omen came there? I don't, I don't get it. وصلت لسبايك في B. رصد عدو في B. آخر لاعب باق ثانية السبايك بحوزتي No time to fix سوف أسترد ما يخصني آسفة بعد تم نشر الذاكرة انظروا كيف واحد دعهم يحاولوا التغلب علي ما يجب فعله ظلال متحركة تم نشر الساتر علينا سقطت السبايك في اي عليكم حصلت على السبايك إيه. You can shift, bro. Shift. شفت جاي shift together. إعادة التلقيم. With لن يموت حلفائي أسلب البصر إعادة التلقيم ثلاثة إعادة تبقت ثلاثون ثانية دون بيك دون بيك دون بيك نايس انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة موعد التلقيم Don't take my gun, please. Eh, who picked my Spectre? right now? Alcoholic. تم وضع المحفز تبقت ثلاثون ثانية هنا آخر لاعب باق جاري أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها قتل عدو عدد التخطيط تبقى عدو واحد الشفقة هنا سقطت الجدار إعماق مثالي لا تموتوا أريد سلب حياتهم لحظة سلاح هنا هنا اسقطت السبايك دخان قادم إعادة الترتيب انتشار الدخان قاصد عدو في A ازرعوا ال spike ستبدأ المطاردة ازرعوا ال spike بلان بلان بلان بريم ازرعوا ال spike حتى مع الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة تذكر أعيد التلقيم سبايك أراقب هنا. تبقى عدو واحد. لن تضيع حياتك هباء. آخر جولة في الشوط سنخسر كل شيء بعد هذا أنفقوا المال أحتاج إمدادا شكرا السبايك هنا أعيد التلقيم financial sector. أقولك يتسببون طبا me. وجد عدو في الوسط ميت ميت ميت ميت ميت أريس شو؟ أمي أمي سيج هيا إلى التراب سيج تبقى عدو واحد سيج لم يموت حلفائي تبقى 30 ثانية تبقى عدو واحد افتح أبواب السماء أنشأت الحاجز الجبهات بجدية حتى لو لم يفعلوهم أعيد التلقيم أعيد التلقيم أبعدوهم بي بي بي بي رصد عدو في الوسط بي بي بي بي بي أسلب البصر إصابة بالرأس سقطت السبايك بي عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية زرعت باي بس بس up, up, up. Defuse, defuse, defuse quoi One defuse engine. They coming? Defuse, defuse, defuse. ليس الانفجار الذي توقعته لا مزيد من الشكوك جاهزون احرقوا أرواحهم أنشأت الحاجز دي دي دي جاي ظلال متحركة بي جايز هنا هنا مثالي لقد اختبروا قوتنا سلاح هنا انظروا إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم وجد عدو في تبقى عدو واحد آخر لاعب باق سقطت السبايك في اي يس سوف أجعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر. بي بي بي سقطت السبايك في الوسط عدو واحد سقطت ال spike في منطقة المدافعين رصدت ال spike في الوسط تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق بريد شو تريدون كثير برو ما نقطة الفوز اليوم يومنا استغلوه أعيد التلقيم هنا هنا سجلت مبروكة آخر لاعب باق Don't shoot, don't shoot. Chill. عملت شوي جهزوا أنفسكم سنقاتل مجدداً ايه ريوتيت لا لا لا لا عليكم الهرب افتحوا ابواب السماء اوه يا عزيزتي جاري حتى tribe in Balkan. Zero info, guys. Same, same. Atlas Pike. Go save, save, save, save, save. حان الوقت لادخار الدعم. سأشتري. الدخان قادم دون بوش جايز دون بوش انتهى امرك انتهى امرك قلب البصر انشأت الحاجز تبقت ثلاثون ثانية سوري رصد عدو في اي تبقت عشر ثوان تبقى عدو واحد نايس فاز المدافعون